皆さんどうも、ひかりです。最近は忙しかったりする理由の一つがね、あの、あこいつなんですよ。えっと、うちのアコギ、マララヤナって言うんだけど、普通にギターとかね、楽器、名前つけたりするでしょえー、3月14日、金曜日、えー 公開ライブデビューをさせていただきました。えっ、と、近くのカフェでね。えっ、と、だから、一生懸命練習したり、あの、歌作ったりしてたんで、あの、全く動画作る時間がなくてね。まあね、初ライブだったんで、ああ、うまくいったなと思うけど、たまにはちょっとミスったりしたけど、あの緊張したし、 あの MC の時とかさものすごくあの早口になってしまって日本語でこんな早口できるかなと自分もねあの信じられなかったほどの早口だった基本的にあのまあ大丈夫だったけどあの終わったらなあの、まあ、ポテトがあってそこにまあなんか ケチャップじゃなくてなんか赤いソースがなんかあって食べてほんであとはねここにねちょっと毛があの見えると思うけどここはもうほんまにあの血だらけであやばいと思ってね友達があの見に来てくれた友達が「それソースちゃう?」って言われていやそうとはないけどな 結構大町っぽくてちょっと味わってみたらやっぱあっちの味やなってで帰ったら分かるんかなちょっと待ってあ分からないんかなここはね地があんねん語源は血だよ血 私のこの人差し指の血なんですよこれはね武器として使って誰も殺してないからの限変えなあかんねんなめんどくさなしゃあない <laughs> これだけねあの気合い入れてあのやってたんでそれでまあまあ伝わったらしいよ <laughs> ものすごい応援してもらってちょっと、まあ、 期待されてその期待に応えたかよくわからないけど、まあ、とりあえずみんないいなとか言うててあと日本語うますぎとか <laughs> MC の時はね今話があるけどちょっと後にしてくれない <laughs> あのおっさんって言われました、まあ、ほんま言われすぎ「ひかれちゃん大阪のおっさんやないか」ってみんなに言われてるけどああ一緒えー エレギはちょっとやっぱり、うん、うんどうやろうなどちらかというとアコギの方が好きかな、まあ、エレギもたまにまに行きたいけどねで中古で買ってこれはねたまたま近くの楽器屋さん行ったらあのうち置いてないけど確認してあの た別の店の工房っていうか修理専門のお店なんだけどそこもギター売っててそこにはたまたま3日前とか、うん、これが入ってたの飲んで行って、うん、2万8000円だったかな、うん、ちょっともう高い方やけどなかなか左利きのギターが置いてないんで。 しかもエレアコンで、あの、また温風でも使えるし、まあ、ー体の、とりあえず、私は好き。あんまりギターとか10年弾いてるくせに、全く詳しくないし、あの、楽譜とかも全然読めないんで、で、指もこんな短いから、あの、割れ、 バレーコードとかどうしようここはねできないで B マイナーこれはメジャーなじゃあこれはマイマイナーやねマイナーやってすいませんで B メジャー もほんまに今も一生懸命力入れてるっていうかそんな急に例えばここからこうやって難しいこんな指短いし、あのそんなにね腕ないけどなやっぱりね音楽活動ある程度続けていきたいなと思って弾き語りで。 っとね残念ながら動画撮ってなかったので今回はちょっとマシやけど今度はねちゃんと動画撮ってもらってアップしますので全部オリジナル曲で、え日本語で歌ってるので、えっと、とぜひ、ね、楽しみにしてください。またね